Abi hadi nasıl üstünden gideriz kardeşim. İlla Hakan'ı koymam Hakan <laughs> Hakan Elim koşuyor dolandı. önüne. Bayanı <laughs> satayım. Keşke Hakan'la gibi Bence de ya ben niye sizinle girdim ki? Gösterme tüneli gösterme tüneli gösterme. Beyler yeni bir taktik kullandım. Berkan abi taktik göstereceğim bak. Şu gel gel gel gel. Taktik maktik. Bak vektör. Hayır bak. Yürü. Mideyin mideyin mideyin mideyin. Yeni montaj. Yeni montaj.